Gora Alzoag! Gora! Chapai! Zer bat guztatzen zaizkindik, jai batzordeak! Gora jai batzordeak! Gora! Zer ba, dira? Pues, porque hay mucho trabajo que hacer, eh? Que los barrios son barrios, pero los barrios son los que hacen hiruña, eh? Bai noski, bai auto guztiak ezberdinak dira. Bai. Jende guztia ezberdina gara. Bai, bai. Baina guztiok elkarrekin iruña egiten dugu. Gora irunia! iruña! Gora! Herriko jagoa! Bai! Mas feminista! Feminista goa! Eta Euskalduna goa! Euskalduna goa! Maia, entzun! Iruña Euskaldun! Maia, entzun! Oh.